6 Eylül akabinde <clears throat> bu geziye çıkmamız hasebiyle olduğunu düşündüğüm bir konuya parmak basmak istiyorum. Evet bas. Her gün ne gördük? Her gün Allah'ın her köyünde <laughs> içinde hiç Türk bile olmayan, içinde turist bile olmayan bütün köylere girdik. <laughs> Nasıl bir Turist olsun olmasın. yani Türk olsun olmasın. 10 günde İnsan olsun olmasın galiba ya. 50 tane falan evlenen çift, 26 tane Save the Date, 13 <laughs> tane e, kilise düğününe bilakis yani bir fiil <laughs> şahit oldu. Hep böyleydi de biz mi acaba yo, dikkat yo. ediyoruz yoksa bu İtalyanların bizi karşılaması mı yoksa tam bu mevsimi onu bilmiyorum ama yani Akdeniz, Trenya, öbür denizin adı neyse yani gerçekten İtalya'da üç coğrafya gezmemize rağmen bir sürü kültürler, Arap etkisi, Norman etkisi, Bizans etkisi, işte her türlü gelini gördük. Yani e, her türlü kültürü gördük ama değişmeyen tek bir şey var o da sürekli meydanlarda yapılan benim dağma çekilmede plajlarını yapılan ee, İtalya, İtalya modanın beşiği dersin ama alta indiğin <laughs> zaman o gelinlikleri gördüğün zaman şükrettik. Ee, Buradan da muhterem hanıma tebriklerimizi. Mukadder hanıma sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Koca İtalya'da bir muhterem yok yani. yani Buradan Gaye'ye de selamlarımızı iletiyoruz. Buradaki fotoğrafçıları evet da gördük. Ya, evet ya. Amcaları da gördük buradaki. Fotoğrafçı amcaları. Ciddi bir sektör. Aynı anda üç çeşit of best gördük. bulduğumuz insanlar kremlere Yani İtalya dersin, odanın beşiği dersin ama... Değil mi? İşte öyle Deyip değil. geçmeyin. Demek ki <laughs> o hep abartılmış, cafcaflı, sadece hani gidip Milano'da çekim yapıp gelinlik sayfası koymak gibi olmuyor. Halka ineceksin. İtalyanlar ne Önemli olan İstanbul'da da Milano'da yapılan çekimin Heh. yani biz gidip Gelinliğini giyebilmek. Camii'nin önünde, yani <laughs> Taksim'de anıtın önünde çekim yapsak bizi millet götüyle güler. Ama gel gör ki burada en önemli şey adam Ferrari kiralıyor, getiriyor kilisenin önüne çekiyor, fotoğraf çekiyorlar sabaha kadar. Sallıyorsun sonra niye sallandı bu kamera olacak? Ben yeri sallıyorum. Murat Senin gel şu kamerayı tut. Drogba gel şu kamerayı tut. <laughs> Neyse. <laughs>